Desde que é bem passada, não pode ver. Pour vouloir arriver, Il y a pour Mon mec à de pour Ça m'a guéri de pour vouloir La vie, c'est quand on chemin. On vit danser Et puis, et puis, Ki nou lè fè sè mè fà Fè pou twen yon moun konti nou E mi jiv li pata pa O mè sè mè ki konti mwen Mè mwen li vè sou kwa mò O te zò si yon asante nan ou E mwen pa moun e yo kon Moun la zil mwen yon sè mwen Sous-titres par Jérémy Diaz Rosaroa, Monaré, eu la força e a fim, e vire qua, quanta guita, e bebendo, se não lê, nasce pensar, se volvi, se genusuri, e vici, se paz como sona di potrimo, la a Gesù provò, alleluia, aleluia, io a sapere, laissez-moi pas tout le corps. Que le monde qui marche bien dans les naufrages terminés, notre confort avec Jésus, notre essence a changé. Oh Jésus, va qui t'aime tomber, divorcer dans ce message. Escrever, puis là où toujours, avec lui, ou pas o pas. Oh, mon cœur, la vie, moi, dis-moi. Eu abrazatero He voltato nel cuore Un bacio Dentro di me, devo lì E tu cago Vuoi llegaste abrazatero eu voltato nel cuore Vuoi llegaste Io abrazatero He voltato nel cuore Ecco l'esato Io abrazatero Alleluia He voltato Et moi pardonner encore Et moi pardonner encore Côté-en oh, santé devant le trône. Alléluia. Alléluia. alléluia. Nous sommes devant le trône, on Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. À nous Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. Nous sommes devant le trône, Alléluia. À nous élécher. Yes, notre Chita. Alléluia. Ou elle n'y adoration ça. Hein. Alléluia. Pas besoin de poser main ensemble, non, pour délivrer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Lien adoration ça, hein, de pour recevoir le bien. Pas besoin de poser main sur mon nom. C'est arrivé, quitter l'adoration, traverser le cœur. Alléluia. J'en apporte là, nous me déposé devant le côté. Aleluia! Mas depois eu demando tudo. Demando tudo. Para devant demando tudo de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, Gil, amém, Gil. Fèmèzio, fèmèzio Chakantik ap chante I mounye se kante kama mwen Mè tou kante ki te chante Mounye mounye kante pou la te Kante pou la te, kante pou la Chakantik ap chante Mounye mounye kante pou la te Aleluya Que la main de Dieu passe de bas en bas. Que la main de Dieu passe sous terre. L'homme il n'a pas un signal, mon Dieu, au moins. Alléluia. Nous ne sommes pas informés, faisons un signal, mon Dieu. Alléluia. Amen. Voici un signal. Voici un signal. Voici un signal. Signal de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Utebe kabeike, utebe expressé. Either you Americans or you French. Il There's a signal for you. No matter where you are. aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe, de pour qu'attendez nous. Et même pas qu'attendez nous. De pour garder nous simplement. Des signaux qu'a privé nous. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. O toye asil la prive sou. Oman, bwasyan e pa mouvman la jan kaprigle. Oman, bwasyan e pa mouvman la jan kaprigle. Se sou na fè de la prezon de Diyo. It's a matter of the presence of God. C'est une affaire de présence de Dieu. C'est une affaire de signal de Dieu. C'est une affaire de rayon de Dieu. C'est une affaire de toucher de Dieu. Alléluia. Allez avec moi. Go with your money. Mais allez avec, la, avec le rayon de Dieu. Allez avec le signal de Dieu of God. Hallelujah. So that you may know that God gave you a signal here. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Attendez, attendez. Thank you. Solen, Solen, wake! Never time livre, mas mudam. Olha mundo trabalhou eu. Passando, vai dar, fazer. Quando você dançar, se constante o capaz, você. Capaz, capaz, capaz, capaz. Mwen se se konsari swazi La pa pa pa pou mwen plapa pa Mwen pa pa pou mwen Mwen pa sa ti La soule Mwen fe noua Mwen sa ti Mwen sa ti Mwen sa ti Mwen sa ti Mwen pa ta La soule podemos dar. Ni te quema, ni te deja hacer usar. Ni te quema, Ma chante do sa lev Ek vre mwala E pat sak ich mwen pa konta Ma chante, mwen pat sak A payet mwen A pay mwalah Kou sa aksende Pe fite man chante A chante, kon zvare impossível mal.